Moikka moi kaikki kirjaamisvalmennukseen osallistuvat innokkaat sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäjät. Mukavaa, että olette tässä valmennuksessa mukana ja mukavaa, että jaksatte kuunnella myös seuraavan osion, koska nyt tulee teille ehkä hieman vieraampaa aihealuetta. Mun nimi on Maarit Rötsä ja tulen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta operatiivisen toiminnan ohjauksen yksiköstä eli OPER-yksiköstä, niin kuin meillä sanotaan. Toimin siellä kehittämispäällikkönä ja vastaan tästä kansahankkeesta ja sosiaalihuollon kantapalvelujen kokonaisuudesta. Minun tehtävä on ollut jo aika monen vuoden ajan olla tässä valtakunnallisessa tietojärjestelmien kehittämisessä tällaisena sisällön asiantuntijana eli sosiaalihuollon asiantuntijana. Mulla onkin sosiaalityöntekijän koulutus ja toivon, että pystyn nyt tämmöisellä sosiaalityön ja sosiaalihuollon ammattilaisten kielellä tuomaan teille tämmöistä kokonaisarkkitehtuuria ja kantapalveluja sillä tavalla, että tekin pääsette kiinni, että mistä on kysymys. Ei tarvi ainakaan säikähtää sitten jatkossa, kun kuulette sanan kokonaisarkkitehtuuri. Puhun tässä teille kokonaisarkkitehtuurista ja sosiaalihuollon kantapalveluista ja kerron myös vähän yleisemmin kansahankkeesta. teille on varmasti jo näistä aiheista puhuttu tuossa valmennuksen aikana, mutta ehkä se ei haittaa, että pien, pientä kertausta teille tulee näistä aiheista. Sosiaalihuollon kantapalvelut ja kansahanke. Toivon mukaan olette törmänneet näihin käsitteisiin jo aikaisemmin osana kirjaamisvalmennusta ja lisäksi osana sitä teidän organisaation omaa asiakastyötä. Eli kantapalveluthan ovat sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut. Kantapalveluilla on ehkä sellainen terveydenhuollolle kuulostava tausta. Jotkut puhuu e-arkistosta edelleenkin tai terveysarkistosta – mutta kantapalvelut tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja. Ja kantapalveluja laajennetaan nimenomaan sosiaalihuollon tarpeisiin lähivuosina. Toivon mukaan 2018 jotain oikeaa alkaa tapahtua ja asiakastietoja tulee arkistoitumaan sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Kantapalveluissa pyörii tällä hetkellä potilastiedon arkisto, siellä on tiedonhallintapalvelu, siellä on sähköinen lääkemääräys. Kantapalveluita käyttää tällä hetkellä noin 20 potilastietojärjestelmää tai apteekkijärjestelmää. Osa niistä on jo tuotantoympäristössä, osa on vasta testausvaiheessa. Tällä hetkellä kantapalveluihin on kirjattu yli 5 miljoonan henkilön potilastietoja, noin 5,1 miljoonaa ja tämä tieto on toukokuulta 2016. Tällä hetkellä kantapalveluissa siellä potilastiedon arkiston puolella on yli 500 miljoonaa potilasasiakirjaa. Tämäkin tilanne on sieltä toukokuulta vuodelta 2016. Ja volyymit kasvaa koko ajan. Yksi olennainen osa kantapalveluja on tietysti se, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö pääsee näkemään potilasta ja asiakkaista kirjattua tietoa, mutta yhtä olennainen osa on se, että kansalainen pääsee näkemään hänestä kirjattuja potilas- ja asiakastietoja. Tällä hetkellä potilasasiakirjoja ja sähköisiä lääkemääräyksiä pääsee jo näkemään. Ja tällä hetkellä noin 1,6 miljoonaa kansalaista on käynyt jo katsomassa omia potilasasiakirjojaan sieltä omakanta-palvelun kautta kuukausittain on vähän alle 400 000 kävijää kantapalveluissa ja kirjautumisia on tuplasti enemmän. Eli keskimäärin yksittäinen kansalainen käy kaksi kertaa kuukaudessa katsomassa omia potilasasiakirjoja kanta- tai sähköisiä lääkemääräyksiä kantapalveluista. No sitten, miten tämä kantapalvelujen kokonaisuus tulee soveltumaan ja käyttöön sosiaalihuollossa? Samalla tavalla kun potilastiedon arkisto pyörii, niin myös sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto tullaan ottamaan käyttöön. Ja ne asiakastietojärjestelmät, joita me tällä hetkellä käytetään asiakastyön kirjaamiseen, tulee liittymään näihin kantapalveluihin. Tunnetuimmat varmaan on Abilita ja CGI Pro Consona ja tiedon Effica tuoteperhe tai Lifecare. Sen lisäksi meillä on myös muita asiakastietojärjestelmiä. Nämä on ne THLn kyselyissä kolme suurinta ja käytetyntä järjestelmää. Mutta sen lisäksi me käytetään asiakastietojen kirjaamiseen myös potilastietojärjestelmiä. Eli iso osa potilastietojärjestelmistä tulee myös liittymään asiakastiedon arkistoon. Sen lisäksi meillä on käytössä sosiaalihuollossa myös niin sanottuja asianhallintajärjestelmiä – Eli myös asianhallintajärjestelmiin kirjataan esimerkiksi asiakasta koskevia maksatuspäätöksiä tai jotain sijoituspäätöksiä ja vasta niin kuin päätösasiakirjoja ylipäätään. Eli kaikki ne tietojärjestelmät, joissa käsitellään yksittäisen sosiaalihuollon asiakkaan asiakastietoja, tulee liittymään asiakastiedon arkistoon. Myös ne potilastietojärjestelmät, joissa käytetään asiakastietoa, tai muut järjestelmät, joista meillä ei vielä tällä hetkellä ole käsitystä. Tietojärjestelmäkenttä tulee todennäköisesti muuttumaan myös tämän muutoksen aikana. No sen lisäksi, että ne järjestelmät liitetään siihen kantapalveluihin ja potilastiedon arkistoon ensimmäisessä vaiheessa, niin tietysti me kaikki sosiaalihuollon ammattihenkilöt, ketkä tehdään asiakastyötä, tullaan käyttämään kantapalveluita. Eli kantapalvelujen käyttäjämäärä kasvaa. Arvio on, että noin 120 000 sosiaalihuollon ammattilaista tulee käyttämään tai sosiaalipalveluissa työskentelevää ammattilaista tulee käyttämään kantapalveluja. Se konkretisoituu varmaan ensimmäistä kertaa silloin, kun ne henkilöt, joillekin toimikortit on jo tuttuja, mutta siinä vaiheessa, kun tulee se kortti, jossa lukee sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ja se pitää osata laittaa jonkunlaiseen lukijaan ja pitää ymmärtää tunnistautua sillä kortilla, eli enää ei riitäkään se oma salasana. Silloin kun kantapalveluja käytetään, niin se tulee edellyttämään tietojärjestelmiltä vaatimuksia, jotta me voidaan varmistua siitä, että me tiedetään, ketkä käyttää ja millä oikeuksilla niitä asiakas- ja potilastietoja. Ja tämä varmennekortti tulee olemaan yksi sellainen konkreettinen esimerkki siitä, että me tiedetään, että meidän organisaatiossa on liitetty kantapalveluihin. Toki nämä varmennekortit on jo varmaan aika monella käytössä ja sitä käytetään myös organisaation muihin tarpeisiin. Mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun liitytte kantapalveluiden käyttäjäksi, niin teille tulee tällaiset varmennekortit sitten käyttöön, joilla tunnistetaan, keitä te sitten olette ja mitä ammattioikeuksia teillä on. Asiakastiedon arkisto on ensimmäinen osa, mikä otetaan käyttöön kantapalveluita. Se otetaan käyttöön vaiheittain, eli ei voida edes olettaa sitä, että kaikki lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelun työntekijät rupeaisivat yhdessä organisaatiossa samana päivänä tai ajankohtana käyttämään kantapalveluja. Ja sen, sen takia näitä käyttöönottoja on vaiheistettu ja tullaan myös vaiheistamaan ja tarkentamaan niitä käyttöönoton aikatauluja, kun meillä ymmärrys myös kasvaa siitä, että mitkä on organisaatioiden valmiudet liittymis, liittymisten kanssa ja toisaalta miten asiakastietojärjestelmät tai asianhallintajärjestelmät tai potilastietojärjestelmät tulee taipumaan näihin niin sanottuihin kantavaatimuksiin. Ja näitä käyttöönottoja tulee edeltämään aika pitkäkin prosessi siellä teidän organisaatioissa, mutta se prosessi on nyt teillä alkanut. Jos ette tienneet, niin tämä kirjaamisvalmennus on hyvin keskeinen osa myös kantapalvelujen käyttöönottoa. Meidän ei hyödytä tallentaa sinne kantapalveluihin yhden yhtä asiakasasiakirjaa, jos me ei tiedetä, mitä ne asiakirjat sisältää. Ja tämä määrämuotoisen kirjaamisen ja yhtenäisen toimintatavan käyttöönotto on ensimmäinen osa ja edellytys sille, että kantapalveluita voidaan ottaa käyttöön ja niiden käyttöönotossa on ylipäätään mitään järkeä koska se tieto on löydettävissä kantapalvelujen kautta vain, kun me tiedetään, mitä tietoja sinne asiakirjoihin kirjataan siellä toisessa organisaatiossa, ja minä voin työntekijänä hyödyntää sitä kirjattua tietoa. Jokainen organisaatio tulee liittymään eri aikaan, eli tietysti se käyttöönottokin tulee hajautumaan ja kaikki tavoitetilan hienot hyödyt ei ole käytössä heti alusta alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa mennään niin sanottujen vanhojen asiakirjan arkistoinnilla, eli on mahdollista tyhjentää ensin sieltä tietojärjestelmistä niitä vanhempia tietoja pois, mutta toki on mahdollista ruveta myös reaaliaikaisesti heti niitä tietoja tallentamaan. Ensimmäisessä vaiheessa kun tietoja tallennetaan, ne tulevat vain rekisterinpitäjän omaan käyttöön siitä syystä, että siellä voi olla niitä hyvinkin vanhentuneita tietoja. Mutta heti seuraavassa vaiheessa ne tiedot tulee saataville sillä tavalla valtakunnallisesti, eli ne henkilöt, joilla on niihin ne käyttöoikeudet, ne tulee saamaan niitä muiden organisaatioiden laatimia tietoja. Mutta samanaikaisesti myös kansalainen ja meidän sosiaalihuollon asiakkaat tulee näkemään nämä hänestä laaditut tiedot sieltä omakanta-palvelun kautta. Eli samalla tavalla kuin terveydenhuollon tarpeisiin ja potilasasiakirjat näkyy siellä omakannassa, niin sama omakanta tulee palvelemaan myös sosiaalihuollon asiakkaita. Eli siinä vaiheessa, kun työntekijä tekee suunnitelman tai arvion tai päätöksen, joka koskee asiakasta, ja se tallennetaan asiakastiedon arkistoon, niin se tulee näkymään myös kansalaiselle. Eli me toivotaan sillä, että sosiaalityön ja sosiaalihuollossa tehtävä kaikki asiakastyö tulee myös näkyväksi sille kansalaiselle. Eli sosiaalihuollon työ ei saa olla mitään salatiedettä tai piilotiedettä tai sellaista työtä, sellaisia kirjauksia ei pidä tehdä, mikä ei kestä niin sanotusti päivänvaloa. Eli aina niin kuin te olette tässä kirjaamisvalmennuksessakin käynyt näitä periaatteita läpi kirjaamisessa, niin nyt se rupeaa konkretisoitumaan, että kaikki ne asiakastiedot tulee näkymään sinne kansalaiselle. Toki meillä on niitä poikkeuksia, että siellä asiakirjoissa voi olla sivullista koskevaa tietoa tai meillä on, voi olla rajoitettua tiedonsaantioikeutta. Kaikki nämä mekanismit on huomioitu kantapalvelujen suunnittelussa. Eli silloin kun joku asiakirja on luonteeltaan sellainen, että sitä ei voikaan niin sanotusti automaattisesti näyttää, niin se tullaan rajaamaan sieltä omaa kantapalvelun kautta pois. Eli ei tarvitse työntekijöinä tehdä huolestua siitä, että nyt se isä saa tämän lapsen tiedot tai se mummo pääsisi näkemään sellaisia tietoja, mitkä ei hänelle kuulu. Eli aina rajataan ne henkilöt pois niistä asiakirjoista ja omakannan kautta, joille ne asiakastiedot ei kuulu. Eli tämä on jo huomioitu suunnitteluvaiheessa. Ja sehän tulee muuttamaan, kun asiakkaat sitten näkee heistä laadittuja tietoa, niin voi olla, että tulee tietyn tyyppistä kyselyä lisää, mutta meillä on myös kokemuksia siitä, että kun työ tulee näkyväksi, niin myös asiakastyytyväisyys on kasvanut. Eli se, että pelätään sitä, että mitä sieltä asiakkaasta kirjataan, vaikka kun käydään jollain sosiaalityöntekijän vastaanotolla tai mitä siellä on perhetyöntekijät kirjannut, minkälaisia, asioita, minkälaisiin asioihin on kiinnitetty kotikäynnillä huomioita, niin myös asiakkaat itse näkee niitä kirjauksia jolloin he ymmärtää, että minkälaisiin asioihin on ehkä tärkeää myös heidän itsensä kiinnittää huomiota. Eli tällä kaikilla halutaan nimenomaan edistää ja parantaa sitä sosiaalityön, sosiaalihuollossa tehtävän asiakastyön laatua ja myös palvelun laatua. Määrämuotoisen kirjaamisen ja yhdenmukaisten toimintatapojen jälkeen on mahdollista ottaa kantapalvelut käyttöön. Kantapalvelut otetaan käyttöön vaiheittain Eli ensin tallennetaan tietoja, jotka näkyvät vain sille rekisterinpitäjän omalla, omassa toiminnassa. Sen jälkeen laajennetaan kantapalvelujen käyttöä sillä tavalla, että myös muut näkevät, muut organisaatiot pystyvät näkemään asiakasasiakirjoja ja myös kansalainen rupeaa näkemään oman kannan kautta hänestä laadittuja asiakirjoja määrämuotoisuuden astetta tullaan lisäämään, eli tullaan menemään siihen rakenteiseen kirjaamiseen, eli ne sovitulla tavalla kirjatut asiat tullaan viemään tarkempiin asiakirjarakenteisiin, mikä tarkoittaa kehitystä tietojärjestelmien puolella. Ja sen jälkeen, kun me ollaan semmoisessa tarkassa kirjaamisessa, eli meillä menee tietyssä muodossa tietyt vuosiluvut tai numerot tai ajanjaksot, niin sen jälkeen me päästään myös hyödyntämään kantapalvelujen kautta enemmän sitä kirjattua asiakastietoa. Tällöin tutkimuksen, tilastoinnin, toiminnan ohjauksen, tietojohtamisen tarpeisiin pystytään vastaamaan huomattavasti paremmin kuin nykyisellään. Eli voidaan koottaa esimerkiksi valtakunnallisesti tietoa siitä, että kuinka paljon Pohjois-Suomessa on tehty huostaanottoja ensimmäisen kvartaalin aikana, tai kuinka paljon on vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspäätöksiä tehty Länsi-Suomessa viimeisen puolen vuoden aikana. Eli mahdollistetaan hurjan paljon enemmän asiakastietojen hyödynnettävyys myös muuhun käyttötarkoitukseen kuin mihin se on alun perin kerätty. Silloin kun tiedot tallennetaan kantapalveluihin sovitulla tavalla, niin tämmöiset haut ja koosteet on mahdollista toteuttaa. Tämmöiset raportointi- ja tilastointityökalut on aika pitkällä tulevaisuudessa, mutta siinä kokonaisarkkitehtuurissa on myös huomioitu jo nämä toiminnalliset tarpeet tulevaisuutta ajatellen. Eli lähtökohta on ensimmäisenä saada ne kantapalvelut tukemaan sosiaalihuollon ammattilaisten työtä, kansalaisten tietotarvetta omista palveluistaan ja vasta sen jälkeen lähdetään miettimään tai on lähdetty miettimään näitä muita käyttötarpeita, mutta ne on huomioitu ja ne on suunniteltu, mutta tulevat olemaan aika pitkällä tulevaisuudessa. Ja kansahanke on nyt sitten se kokonaisuus, mikä toiminnallisesti ohjaa tätä kehittämistyötä. Eli kansakouluhanke, määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpano muutenkin kuin kansakouluhankkeen kautta, tietojärjestelmien kehittäminen, valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen rakentaminen ylipäätään siellä Kelassa. Ne kaikki on nivottu kansahankkeen alle, eli me puhutaan kansahankkeesta, joka sitoo kaiken tämän tekemisen yhteen. Kansahankkeella on iso tavoiteaikataulu tällä hetkellä laadittu vuoden 2020 loppuun asti, että me voidaan kaikki nämä stepit mennä tietyssä loogisessa järjestyksessä, jotta se tavoitetila on joskus saavutettavissa. Kansahanketta johtaa THL ja siinä olennaisina toimijoita on paitsi sosiaalialan osaamiskeskukset, niin myös kansaneläkelaitos eli Kela on se toimija, joka on rakenta, rakentaa näitä kantapalveluita ja sen lisäksi meillä on tietysti muita viranomaisia. Mutta mikään näistä hienoista systeemeistä ei ole mahdollista toteuttaa, jos me ei saada kaikkia teitä sosiaalihuollon ammattihenkilöitä tämän ideologian ja tämän tavoitetilan ja tämän tahtotilan taakse. Eli jokaisen ammattihenkilön tulee ymmärtää, että mikä on tämä tavoitetila, mikä on tämä kokonaisuus ja se, miksi minun pitää lähteä kirjaamaan asiakastyötä tietyllä tavalla. Eli se, jos me ei saada teitä sitoutettua tähän tekemiseen ja te ette halua lähteä tekemään asioita yhdessä sovitulla tavalla, niin me ei koskaan tulla saavuttamaan sitä tavoitetilaa. Se on ihan sama, mitä THL tai Kela täällä jossain kaukaisuudessa määrittelee, jos sosiaalihuollon ammattihenkilöt eivät ole tämän tavoitetilan taustalla. Ja sen takia näen todella tärkeänä, että olette lähteneet mukaan tähän kirjaamisvalmennukseen ja viette sillä tavalla myös tätä, paitsi tätä sanomaa ja tavoitetilaa, niin myös sitä omaa tekemistänne kohti tätä tavoitetilaa. Eli kokonaisarkkitehtuuri, mistä siinä on oikeastaan kyse? Se, minkä takia kokonaisarkkitehtuuria on lähdetty kuvaamaan sosiaalihuollossa ja minkä takia kantapalveluita sosiaalihuoltoon on lähdetty ylipäätään kehittämään. Johtuu siitä, että jo vuosikymmenien aikana meillä on ollut haaste siinä, että kun asiakasta palvellaan, niin asiakasta kirjattu tieto ei ole ollut käytettävissä siellä, mistä asiakasta palvellaan. Toisaalta meillä on useita tietojärjestelmiä tullut Suomeen sosiaalihuoltoon, joita me voidaan hyödyntää ja aina niitä kaikkia hyötyjä niistä tietojärjestelmistä ei ole osattu ottaa käyttöön. Ehkä on ollut myös se olo, olo siitä, että tietojärjestelmät ohjaa liikaa tätä asiakastyön kirjaamista ja ylipäätään sitä sosiaalihuollon toimintaa. Ja kokonaisarkkitehtuurissa on kyse siitä, että yritetään ottaa haltuun tietyllä systemaattisella tavalla kaikki, mikä liittyy sosiaalihuollon toimintaan, siinä syntyviin tietoihin, asiakastietoihin, prosesseihin. Mietitään, miten nämä tiedot liittyvät, prosessit liittyvät järjestelmiin, miten me saadaan sellaisia järjestelmiä, jotka tukevat aidosti niitä toiminnan tarpeita. Ja toisaalta, minkälaista teknologiaa me tarvitaan sinne taustalle, että ne tietojärjestelmät pystyy niin sanotusti keskustelemaan keskenään vaikka aina pitää muistaa se, että tietojärjestelmä ei ikinä tee yksin mitään, vaan aina tarvitaan teitä, meitä, sosiaalihuollon ammattilaisia siihen, että me saadaan muodostettua tietoa ja myös välitettyä tietoa tietojärjestelmien avulla. Eli kokonaisarkkitehtuurilla, kantapalveluilla ja kansahankkeilla tavoitellaan hyödynnettävää asiakastietoa. Se hyödynnettävä asiakastieto tarvittaa tarkoittaa sitä, että se tieto on saatavilla siellä, missä asiakasta palvellaan, silloin kun asiakas on läsnä tai silloin kun asiakkaan asiaa muuten käsitellään. Ja toisaalta se tieto on saatavilla ja hyödynnettävissä siinä muodossa, että me voimme hyödyntää myös muualla syntynyttä tietoa. Nykyisin meillä on usein sellainen tilanne, että se tieto on proosaa, vapaamuotoista, niin kuin on kuten olette varmasti itsekin huomannut sen siellä omassa toiminnassa ja valmennuksen aikana. Ja toisaalta meillä on ne järjestelmän haasteet. Ja tavoitteena meillä on kokonaisarkkitehtuurikuvausten kautta luoda sellainen tavoitetila, sellainen visio, että ne tiedot olisi oikeasti siinä muodossa tallennettuja, että tietojärjestelmät pystyy hyödyntämään toisen tietojärjestelmän laatimaa tietoa ja työntekijät pystyy hyödyntämään toisen työntekijän kirjaamaa tietoa. Ja kuinka tähän tavoitetilaan ja tähän tiedon hyödynnettävyyteen nyt sitten päästään? Erja Ailio todennäköisesti on teille jo puhunut tässä vaiheessa valmennusta sosiaalihuollon asiakastietomallista. Eli me tarvitaan sitä yhtenäistä kirjaamispohjaa. Me tarvitaan yhtenäistä tapaa kirjata asiakastietoja ja siinä meitä tukee ne määrämuotoiset asiakirjarakenteet ja asiakastietomalli, tietyt standardoidut tavat tuottaa niitä asiakastietoja. Mutta se ei riitä, että minulla työntekijänä ja tällä tietokoneen näytöllä on yhtenäinen jäsennetty tapa, jonkunlainen lomake tai ruudukko, mihin minun täytyy kirjata tietoa, että se toiminta yhdenmukaistuu. Koska se, mitä tapahtuu tässä näytön ja työntekijän välillä, lähtee jokaisesta työntekijästä itsestään. Eli me tarvitaan myös yhtenäisiä toimintatapoja siihen, että me kirjataan ja hyödynnetään niitä määrämuotoisia asiakirjarakenteita samalla tavalla, niin kuin on tarkoitettu käytettäväksi. Eli tarvitaan yhdenmukaista tietoa, yhdenmukaisesti tuotettua tietoa sitten me tarvitaan yhtenäisiä toimintatapoja, joilla me hyödynnetään ja käytetään niitä kirjattuja tietoja. Ja sen jälkeen me tarvitaan näitä järjestelmiä, joiden avulla, joiden kautta me saadaan ne tiedot hyödynnettäviksi myös muille työntekijöille, muille organisaatioille. Eli kaikki nämä tasot tarvitaan ja siinä on myös kokonaisarkkitehtuurissa kyse. Kuvataan tiedot, kuvataan toimintatavat, kuvataan järjestelmien vaatimukset, jotka tukevat niiden prosessien tuottamista ja sen jälkeen tarvitaan se teknologia sinne taustalle. Ja kun kaikki nämä neljä osa-aluetta on kuvattu, tarkennettu, pantu toimeen käytännössä järjestelmien avulla, niin sen jälkeen me saadaan sitä hyödynnettävää asiakastietoa. Ja sosiaalihuollossa tämä hyödynnettävyys syntyy sitten tietysti kantapalvelujen välityksellä. Mutta jos nyt katsotaan hieman tarkemmin vielä tätä kokonaisarkkitehtuuria sosiaalihuollon näkökulmasta. Eli meillä sosiaalihuollossa tietysti joudutaan huomioimaan sitä, mitä julkishallinnossa muutenkin tapahtuu, ja sieltä, niin kuin teille on opetettu, niin sieltä valuu tiettyjä lainalaisuuksia, tiettyjä periaatteita, tiettyä lainsäädäntöä, jota me joudutaan toteuttamaan ja jota me joudutaan huomioimaan myös tässä kokonaisarkkitehtuurityössä. Mutta jos katsotaan hyvin tarkemmalla tasolla sitä, että mitä erilaisia kuvauksia sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuriin kuuluu näiden neljän näkökulman kautta, niin toiminta-arkkitehtuurissa olennaista on yhtenäinen palvelujäsennys. Eli se, että me tunnistetaan, minkälaisia palveluja me annetaan asiakkaalle ja me tunnistetaan myös naapuriorganisaation tavat jäsentää omia palvelujaan. Esimerkiksi jos mietitään vertailua, että kuinka paljon on aikuissosiaalityössä asiakkaita tai vammaispalveluissa asiakkaita, niin tällä hetkellä tilanne on valitettavasti usein sellainen, että me ei voida näitä vertailuja tehdä, koska meillä ei ole määritelty yhdenmukaisesti sitä, milloin asiakkuus esimerkiksi alkaa, mihin se päättyy ja minkälaisista kokonaisuuksista vammaispalvelut ylipäätään esimerkiksi muodostuu tai toteutetaan. Eli tarvitaan yhtenäinen palvelujäsennys siihen, mitä on sosiaalihuollossa annettavat palvelut. Ja te varmaan olette törmännyt jo sosiaalipalvelujen luokitukseen ja siellä palvelutehtäviin ja sosiaalipalveluihin. Ja toiminta-arkkitehtuurin yksi olennaisimmista kuvauksista on nimenomaan tämä sosiaalipalvelujen luokitus ja sen palvelujäsennys. No sen lisäksi me tarvitaan niitä yhtenäisiä toimintaprosesseja. Eli kansallisesti tullaan kuvaamaan tämmöiset niin palvelutehtäväkohtaiset yleiset prosessit, miten asiakkuus lastensuojelussa tai lapsiperheiden palvelujen lastensuojelun välillä esimerkiksi tulee menemään. Mutta koska kyse on kansallisista kuvauksista, niin silloin ei voida kovin tarkalle tasolle mennä, koska valtakunnallisilla toimijoilla ei ole minkäänlaista intressiä ja oikeastaan tarvetta kuvata yksittäisen organisaation toimintaa, vaan se jokaisen organisaation tulee kuvata itse, mutta me tarvitaan yhteiset raamit karkealla tasolla siitä, että miten ne sosiaalihuollon asiakkuudet menee. No sen lisäksi me tarvitaan toiminta-arkkitehtuurin näkökulmasta ohjeistettuja kirjaamiskäytäntöjä. Eli just sitä, että me toimitaan samalla tavoilla, me kirjataan esimerkiksi asiakkuus alkaneeksi samassa vaiheessa samankaltaisissa palvelutehtävissä. Ja ohjeistettujen kirjaamiskäytäntöjen tueksi on nyt menossa myös tämä kansakouluhanke, jota, jonka osana kirjaamisvalmennustakin teille nyt sitten tarjotaan. Sen lisäksi, että kansakouluhanke toimii, niin tulee olemaan valtakunnallista ohjeistusta, jonka THL tulee tuottamaan myöhemmissä vaiheissa. Ja tietysti meillä on myös laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ja sosiaalihuoltolaki, semmoisia masterlakeja, jotka ohjaa sitten aika niin kuin lähtökohtaisesti samalla tavalla kaikkien toimintaa siellä taustalla. No sitten jos ajatellaan tietoarkkitehtuurin näkökulmasta, eli meillä on samanlainen toiminta, jonka tueksi me sitten tarvitaan asiakaskohtaista tietoa. Tietoarkkitehtuuriin olennaisena osana kuuluu yhtenäiset käsitteet, te olette varmastikin tutustuneet tai ainakin tulette tutustumaan sanastotyöhön, erilaisiin sanastoihin, mitä, teil, mitä on tehty sosiaalihuoltoon. Tätä sanastotyötä jatketaan koko ajan. Eli tarvitaan yhtenäistä käsitteistöä siitä, että me ymmärretään, että me puhutaan samoista asioista. Sen lisäksi me tarvitaan erilaisia käsitemalleja. Meillä on esimerkiksi valtakunnallisena määrittelynä asiakastietomalli on eräänlainen myös käsitemalli, mutta sitten meillä on myös tiedonhallinnan käsitemalli, mitä sitten hyödynnetään enemmänkin tietojärjestelmiä suunnittelussa, mutta kaikkien tulee edelleenkin sitä samaa toimintaa vasten toimia. No sitten me tarvitaan ne yhtenäiset tietosisällöt, mitä käytännössä tarkoittaa niitä yhtenäisiä asiakasasiakirjoja, niiden tietorakenteita. Ja me tarvitaan ne tietorakenteet, eli sitä, että jokaiselle tiedolle on olemassa joku paikka asiakirjassa ja että se tieto esitetään sovitulla tavalla. Kirjoitetaanko me vuosilukunumeroina vai kirjoitetaanko se tekstinä esimerkiksi. Koska se, että vaikka minä ymmärtäisin sen, että vuosiluku on vaikka 1987, niin tietojärjestelmä ei ymmärrä sitä, jos toinen työntekijä kirjoittaa sen tekstinä ja toinen kirjoittaa sen numeroina. Eli me tarvitaan sitä sovittua yhtenäistä tapaa, jotka lähtee ammattihenkilöiden tekemään työn kautta, jotta tietojärjestelmät pystyy ymmärtämään. Eli tietojärjestelmät on niin tyhmiä, että ne ei ymmärrä meitä ammattilaisia ihme, ihme homma sekin. No sen jälkeen, kun meillä on määritelty se toiminta, minkälaista toimintaa vasten me tarvitaan tietojärjestelmiä, me on tunnistettu, minkälaisia tietotarpeita meillä on, miten ne tiedot kirjataan, meillä on yhteisesti sovitut toimintatavat, miten niitä asiakirjoja tuotetaan, niin sen jälkeen mennään tälle järjestelmäpuolelle. Eli ensimmäisenä ei lähdetä suunnittelemaan järjestelmää. Ja kokonaisarkkitehtuurin idea on nimenomaan siinä, että se lähtee toiminta, toiminnan ja tietojen kautta järjestelmien suunnitteluun. Järjestelmäarkkitehtuurissa me tarvitaan yhteen toimivia ohjelmistoja. Eli se, että jos minä nyt kaksi samanlaista, laitan kaksi läppäriä tähän pöydälle ja löydän piuhan, mikä sopii niiden tietokoneiden välille, niin se ei tarkoita, että ne millään tavalla seurustelisi tai keskustelisi keskenään ne tietokoneet tai saatikka niiden sisällä olevat tietojärjestelmät. Eli meidän pitää olla ohjelmistoja, joilla on sovittu tietyt vaatimukset, joita niiden pitää noudattaa, jotta ne pystyy sitten siihen tiedon siirtoon. Ja sekin, että vaikka meillä olisi yhtenäiset ohjelmistot, niin tietojärjestelmät ei lähde keskenään vaihtamaan mitään tietoja, ei lähde sosiaali- ja terveydenhuoltoon tietoja yhdistämään siellä, vaikka kuinka olisi yhden rekisterin malli meillä tulevaisuudessa, vaan aina tarvitaan se työntekijä, aina tarvitaan se ihminen sinne taustalle, joka osaa käyttää ja hyödyntää niitä ohjelmistoja, ohjelmistoja jotka sitten sallii tiettyjä asioita tai mahdollistaa. No, jotta me saadaan siellä Oulussa ja Mikkelissä ja Turussa laaditut asiakastiedot toisten organisaatioiden käyttöön, niin me tarvitaan se paikka, mihinkä ne tiedot siirretään. Ja siinä vaiheessa tullaan näihin valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin ja kantapalveluihin ja sosiaalihuollossa erityisesti asiakastiedon arkistoon. Eli asiakastiedon arkisto on se paikka, minne kaikki asiakkaasta kirjatut tiedot tullaan tallentamaan ja josta ne ovat sitten saatavilla kaikkien niiden työntekijöiden, kaikille niille työntekijöille, jotka tarvitsevat ja joilla on käyttöoikeus niihin tietoihin. Se ei tarkoita sitä, että työntekijänä esimerkiksi minulla on sosiaalityöntekijän kelpoisuus, mutta minä en ole töissä missään organisaatiossa. En minä silloin pääse käyttämään tai katsomaan niitä tietoja. Tai vaikka olisin töissä jossain organisaatiossa, niin aina on ne käyttöoikeudet, jotka rajoittaa tarvittavin osin niitä tietojen saamista. Eli tietojen saatavuutta hallitaan. Se, että tiedot on yhdessä paikassa, ei tarkoita sitä, että ne tiedot ovat kaikille kaikkialla saatavilla. Tiedot ovat siellä haettavissa ja hyödynnettävissä silloin, kun työntekijällä on niihin tietoihin käyttöoikeus. Eli tietojen saatavuutta hallitaan, valvotaan huomattavan paljon paremmin kuin ehkä nykyaikaan, jos ajatellaan, että asiakirjat on paperisissa kansioissa ja sinne arkistohuoneeseen pystyy menemään kuka tahansa työntekijä. No, jotta me sitten saadaan nämä ohjelmistot niin sanotusti keskustelemaan keskenään, niin me tarvitaan sinne myös sitten teknistä taustaa. Eli puhutaan teknologia-arkkitehtuurista, jossa lähinnä minäkin ymmärrän sen, että siellä on paljon numeroita ja kirjaimia ja joku niistä viisaampi ymmärtää jotakin. Ja sitä, sen tarkemmin meidän sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ei tarvitse teknologia-arkkitehtuuria ymmärtää kuin, että standardit määrittää, miten ohjelmisto toimii. Ja on hyvä, että meillä on tietohallinnon väkeä ja kaikkia muita henkilöitä, jotka hoitaa tämän puolen sitten arkkitehtuurista. Jatkolta minä toivon, että toivottavasti nähdään ja meidän alueiden erikoissuunnittelijat varmasti tulevat teille monellekin hyvin tutuiksi. Eli sen lisäksi, että meillä on kansakouluhanke ja kirjaamisvalmennuskoulutus, Meillä on nämä alueelliset erikoissuunnittelijat, jotka tukevat sitten teidän organisaatioita enemmänkin ehkä näissä käyttöön, käyttöönottohetkissä, eli siinä vaiheessa, kun tietojärjestelmiä lähdetään vielä enemmän säätämään ja kehittämään kohti kantapalveluja, niin siinä vaiheessa tulee alueiden erikoissuunnittelijat teidän organisaatioiden tueksi. Siinä vaiheessa yhteistyö varmasti tiivistyy myös THLn kanssa. Mukavia hetkiä asiakastyön parissa. Moikka moi!